Մենք ելնում ենք այս հայակներից գլուխներս բարձր նայում վերևից Տեսամ քաղցրը զգալը որ քո հետևից կամ հետդ նաստոնգերներ փողոցից լոքշից ջայները ինչ ասես անում են կամ դրագի չարխով կամ է գողնում են պրոստը մորնում են բռնում ես ոռնում են սկի անելու ձևերը թաման չգիտեն թո կուրաժի տլնեն քմծի ծախտան սուս սկսենք խոսալը կխոսանք միջև լուս մյուս չնայած քեսն է բույս անապատակ են որ նայում ես չկա հույս շուշեցու մինուս վրենք ու չիստի պլյուս դու առաջիստի կայֆ մենք էլ խոսանք դուս ելանք դուս ծխված ենք ինչքան է թեկուզ ու շատ իրուս գուշենք վրեկներս գրուս դուսն էին ինչ որ նիպանյատնի կոնտինգենտ լիքը մենտ ու շատ քիչ մարդ ինտելիգենտ դեմքներին նայում ես գլուբոկի տգետ փախտում են լավ տղակ աղմասի ագենտ վիժենին ծագենք իջեցնենք ու չատ օղերս ծանր են բարերս լուրջա քեզ ախպոր տեղը պատի ասենք ուրջան տալկատարածդ գլխիդ պես փուջա ասածս ինչ աներսից ճիշտ զենք մեր փայպուտը տանողի մրտին բզենք տղեկով դզվենք մնացածը խույնա ու իշի բրացիկ մեր մոցախ թույնա Հա, մեր մոցախ թույնա Մեր նոցախ թույլնա սաղ նույնա Շարժում եմ գլուխներ, պատմում եմ իմ քուչեքից Աղբերով բրինըտ պահի խորը կամ էլ ու չեպքից Շուշեկը դուլից մեր դեմ Թողին թողենք մանթո Շատ են տալի գից Մարդիկ դարնում են վերջում չաթո Շարժում եմ գլուխներ Պատնում եմ ապե իմ քուչեքից Ախպերով վրինըտ պայի խորը Կամելու չեպքից Շուշեքը դուլից Մեր դեմ էլ նողին թողենք մանթո Շատ են տալի գից Մարդիկ դարնում են վերջում չաթո